День за днем проходит, с календаря срываем листы В тетради жизни в строки пишем, за мечту дорогу проложу Пускай не верит никто, не верит никто Жизнь кидает, жизнь ломает Буду в нее верить, пока буду дышать Подкинутая монета, где выходы из темноты Не видно ни черта, на очень сплошные руины Но манят сны, немало времени в пути И снова не видать зари Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался Во времени скитался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался На высоте оказался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался Вне времени скитался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался На высоте оказался Светится так ярко, бросается в глаза За, за, заветная мечта Добраться нелегко и все, но ком без мозга кров осуществить Не верю, что не смог не заблудиться в уголках Души вокруг, так звучит дыши от радости ключи, держи от души ключи Выкинь всю печаль на последних жи Выкинь всю печаль на последних жи Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался Я в времени скитался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался На высоте оказался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался Вне времени скитался Падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался На высоте оказался